Good morning, sì, in realtà qui sono a, eh, a mezzogiorno, eh, la mezza diciamo, mi sono svegliato un po' tardi, un po' prima, ma di nuovo mi sono riaddormentato, poi un po' tardi perché stanchezza accumulata, comunque io dico che già pomeriggio ormai mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente David Lynch, it's April 25, 2022 and it's um, Monday in Naples, a middle but more cloudy morning, uh, with also un vento abbastanza un po' leggero insomma, and uh, 60 Fahrenheit 16 Celsius, and this means that mm, it's that day really, really, really, really soft like this day and disappeared, però non proprio proprio soft, ma <laughs> comunque, comunque un clima primaverile, a causa sempre del vento. Uh, as, re as regard the video tools, uh, in the case is always separate from this, sempre se lo faccio, per cui occhio. Anyway, as he and you all <laughs> just see from the window, I think that um, ehm, this vabbè, ormai è già it's already afternoon, credo ci mantiamo su questi we maintain on this degrees of air of this moment, but really important thing in a negative point is that uh, for me we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, but it's also objective che sarà così, it will be in this way almeno salvo miracoli e come dico la mia frase calta ovviamente le cose possono sempre cambiare un momento all'altro Atasur, we will see, but in this case la vedo un po' it's a bit impossible, but we'll see. Per cui eh, speriamo direttamente la giornata migliore domani. Per cui said this, so from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain in this green roller shooter behind me on the top, not visible and in fact in the shot. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Ever, great day, him, all the people who follow the channel the reports su un, sal un, saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast io la farò tra poco, il mio stomaco bronto, non so se lo sentite e soprattutto spero vi possiate consolare con la colazione with the breakfast se dalle vostre parti il tempo è brutto come qui See, uh, I, I'll see you in the video tools in the case, I'll do it, or tomorrow.